ますので興味のある人は声をかけてください今日はトップバッターとしてよさこいの中に入れてもらい朝から盛り上げたいと思いますので応援よろしくお願いします ここ構え したもう一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします